ऊपर पंखा चलता है नीचे बेबी सोता है सोते सोते भूख लगी खा ले बेटा मूंगफली मूंगफली में दाना नहीं हम तुम्हारे मामा नहीं माना गए दिल्ली दिल्ली से दो बिल्ली लाए एक बिल्ली की पूछ नहीं मामा जी की पूछ नहीं की पुछ